हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो एक्सेल की है और एक्सेल में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अगर आपको आ, कोई पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको इंसर्ट कराना है डे वन ठीक है फिर यहाँ इंसर्ट कराना है डे टू या ऐसे ही कुछ और इंसर्ट कराना है जैसे मान लीजिए आपको इंसर्ट कराना है सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू या ऐसे कुछ और भी इंसर्ट कराना हो तो आप क्या करते हैं आप दो तरीके आजमाते हैं एक तो ये डे वन डे टू लिखा और यहां से इसको ड्रैग कर देते हैं ठीक है ये एक तरीका हो गया दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं देखिए यहां पर क्या करना है सबसे पहले इक्वल्स टू लगाइए और मान लीजिए डे ही लिखना है डे वन लिखना है तो ये लिखा डे वन और यहां पे एंड लगाया और यहां पे सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा दिया ये लगा दिया सीक्वेंस और यहां पे कितने सीक्वेंस हमें चाहिए होंगे वो हमें बता देना होगा ठीक है तो यहां पर मान लीजिए हमें चाहिए 400 सीक्वेंस 400 तो यहां 400 कर दिया ठीक है ध्यान रखिएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद ही ये 400 आपको लिखना है इस तरीके से 400 लिखिए और स्टेप क्या करना चाहते हैं डे वन के बाद टू आए थ्री आए फोर आए क्या करना चाहते हैं स्टार्ट जैसे 400 कॉलम्स तो हमें चाहिए रोज चाहिए ठीक है और स्टार्ट कहां से करना है तो स्टार्ट तो डे वन से ही करना है और स्टेप कितना करना है तो यहाँ दो कर देते हैं या तीन कर देते हैं तो देखिए तीन कर देने से क्या फायदा होगा यहाँ थ्री लिखा एंटर किया तो ये देखिए ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ चुका है आप देखिए day eleven day fourteen day seventeen ऐसे करके आया हुआ day twelve day fifteen day eighteen अब देखिए ये कहां तक आया हुआ है ये देख सकते हैं ये पूरा डिटेल देखिए कहां से कहां तक ये गया हुआ है ठीक है तो आई होप कि ये छोटा सा फॉर्मूला आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह के फॉर्मूलाज की अगर जरूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अब देखिए इसका एंडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही फॉर्मूले से ये इंसर्ट हो गया ठीक है अब जरा सेम फॉर्मूला यहां पर करते हैं हम ठीक है देखिए यहां पर आए फिर यहाँ पे इक्वल टू लगाया फिर यहाँ पे लिखेंगे डे वन ये लिखा और फिर यहाँ क्या लगाएंगे एंड लगाएंगे और यहाँ सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये लगा दिया सीक्वेंस अब यहाँ कुछ नहीं करना है 356 लिखा बंद किया इसको और बंद करके क्या करना है सीधा एंटर करना है और एंटर करने के बाद देखिए ये जादू हो गया यहाँ पे देख सकते हैं डे 11 आ रहा है देख सकते हैं और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से ये होता चला आ रहा है